Akong videohan siya kay Saka sa Lubi aron makakuhag signal. So ka TikTok aniya ang atong bag-ong kalambuan sa Irons Village. No, nanay bag-ong agyanan. Ngeri. Aduh ang atong nablink. So ah, na atubangan sa nablink uh, limaw nga to sa katitok. Ruya lang ninyo diri sa Irons Village kay na anay bagong patis pili na mao na ni kung ayanan ato padong sa Luyo mo ni ang atong kalambuan sa Irons Village. So gusto mo mayong ambience.